Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσά και στου ακροατέ. Ε, ε, τελικά λέω, βλέπουμε, λοιπόν, με ναι. αυτό, σύμφωνα με, τα, με αυτά που ε, έχετε δημοσιοποιήσει τουλάχιστον, ότι ε, δεν φαίνεται να δείχνουν την ναι. ευαισθησία που θα έπρεπε και η Κομισιόν. Ναι. Τώρα βέβαια προφανώς και ο αρμόδιος επίτροπος, ο οποίος είναι Έλληνας, θα θέλει να τοποθετεί διαφορετικά. Αλλά όταν πρέπει να συγκεράσει εκεί μέσα ε, όλες τις απόψεις και το χώρο της Κεντρικής Ευρώπης πρέπει να κινηθεί και ένα Ναι. Έτσι. Εντάξει, πριν σπεύσετε ε, να τον αθώσουμε. Όχι, <laughs> τον αθώσουμε Ναι, ναι, ναι, έτσι, εντάξει, το σχολιάζω. Το σχολιάζω. Λέω ότι προφανώ θα ήθελε λοιπόν. ο Έλληνα να δώσει άλλη απάντηση. Ακούστε, αλλά... ακούστε με λίγο. Παρακαλώ, κύριε Κουντή. Ακούστε με λίγο. Επειδή το θέμα έτσι κι αλλιώ αυτό ε, έχει εγευτεί από το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, όπω λέω στην ερώτηση, έχω δώσει πλήρη κείμενα λαμβάνοντα υπόψη έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, του Ελληνικού Υπουργείου, για τι οικονομικέ και κοινωνικέ επιπτώσει των αυξημένων προσφυγικών ροών στα νησιά, έθετε θέμα ότι θα έχουμε προβλήματα, οικονομικέ συνέπειε, ζημίε γενικά στην οικονομία, ειδικά στην τουριστική βιομηχανία των νησιών. Πράγμα που επιβεβαιώνεται με καθυστέρηση πτήσεων, με ακύρωση πτήσεων και Και η ερώτηση δική μου είναι, βλέπει η Κομισιόν μια ειδική οικονομική βοήθεια, στήριξη των νησιών πέρα από το πώς θα διαχειριστεί το προσφυγικό. Και η απάντηση που μου έδωσε, και γι' αυτό λέω να δούμε και τι λέει ο καθένας, ήταν ότι έχουμε δώσει βοήθεια, 509 εκατομμύρια, είναι δημοσιοποιημένα, για να φτιάξετε hot spots, καθώς επίσης και 133 έκτακτα, τα πρώτα 509, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, ήταν από κοινοτικού πόρου που θα έμπαιναν στα ΕΣΠΑ, μετακόμισαν, να το πω έτσι, στο θέμα τη αντιμετώπιση του προσφυγικού και τα 133 προ τα εκεί την αλλά αυτά τα χρήματα δίδονται μόνο για να φτιάξει το hot spot. Μόνο για να εξασφαλίσει την πρώτη φιλοξενία των προσφύγων και όχι για να αντιμετωπίσει τι συνέπειε συνολικά του προβλήματο. Επομένω, εδώ έχουμε ένα δείγμα, προδρομικό θα έλεγα, το πώ βλέπει η Κομισιόν και το Συμβούλιο, και γι' αυτό είπα ε, για τον ευθύνη πα περιπτώσει του κυρίου Αβραμόπουλου, δεν είναι ατομική, πώ βλέπει η Κομισιόν τα πράγματα. Και έχουμε την επικαιρότητα, μου επιτρέπετε να τη σχολιάσω, είδατε μονομερεί ενέργειε των χωρών τη κεντρική Ευρώπη, Βίζεκραντ και Αυστρία, για μια συζήτηση σχετικά με το προσφυγικό και πώ θα το αντιμετωπίσουν και τι θα γίνει με τα σύνορα, εκτό η Ελλάδα και το σχόλιο που έκανε, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε χθε, το παρακολουθήσατε. Φαντάζομαι ότι το σχόλιο που έκανε η Κομισιόν ήταν τελείω ουδέτερο. Λε και δεν υπήρχε απόφαση δύο-τρει μέρε πριν, λε και δεν είχαν δοθεί έστω και προφορικά, αλλά δημόσια επιβεβαίωση στην Ελλάδα Πρωθυπουργό ότι θα υπάρξει η βοήθεια που θα ζητήσει. Επομένω, έχουμε δεύτερο δείγμα γραφή στο πώ βλέπει η Κομισιόν αυτά τα θέματα. Και φυσικά πάμε και στι ευθύνε των κρατών μελών που αντί να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ω ένα πανευρωπαϊκό ω είναι, ε, το αντιμετωπίζουν ο καθένα με τα δικά του ας το πούμε, κριτήρια και ούτω καθεξή. Ε, και επειδή η κατάσταση, και τελειώνω με το πρώτο σχόλιο, αν θέλετε κάτι άλλο, θα είναι, φαίνεται να πάει, πηγαίνει σε οριακή κατάσταση, θα οξυνθεί η προσφυγική κρίση, θα οξυνθεί η ανθρωπιστική κρίση, καθώ θα εγκλωβιστούν με αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερό χιλιάδε χιλιάδων προσφυγών, εδώ δεν χρειάζεται ούτε, πώς να σας το πω, ε, επίκης λόγος, χρειάζεται αυστηρότητα. Τώρα είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητάμε πώς θα παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αριστεράς, πώς θα παρέμβουμε σε αυτή την εξέλιξη το απόγευμα γιατί έχουμε ολομέλεια και γι' αυτό είμαι λίγο έτσι <laughs> ναι, οξύ. Ωραία. Θα μπορούσατε να μα δώσετε και το στίγμα τη συζήτηση. Πώ λοιπόν, ποιε είναι, ποιες είναι οι προτάσει για παρέμβαση τη αριστερά Πρώτα απ' όλα να σταματήσει η αποκάλυψη τη υποκρισία. Είναι μια παρατήρηση. Έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λίγο δακρύζει ενδεχομένω και κλαίει ο κύριο Γιούγκερ, Αυτό και ο πρόεδρο εκεί είναι και αυτό στον ίδιο εντό εισαγωγικών, θα έλεγα. Εκτό βάλτε τον δική μου ευθύνη, θίασο. Υποκρίνονται ε, η Ελλάδα κτλ. Αλλά όταν είναι η ώρα των αποφάσεων, όταν είναι η ώρα να πιέσουν, όταν είναι η ώρα να αναλάβουν τι ευθύνε, κάνουν δίπλα. Και αυτό το έχουμε δει και από την Κομισιόν σε σχέση με τα οικονομικά, αυτό ήταν το νόημα της ερώτησης, και όσον αφορά το ότι πρέπει οι χώρε να δεσμεύονται για ορισμένα πράγματα που αποφασίστηκαν και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι να πάρουν μέτρα τέτοια ας πούμε, τουλάχιστον άμεση οικονομική βοήθεια τη Ελλάδα, παραπάνω από αυτή, με τα χαρακτηριστικά, ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα τη οικονομική κρίση. Και εδώ δεν χωράει καθυστέρηση. Ήταν εύκολη στο να δώσουν χρήματα και καλώ. Δεν ξέρω αν θα τα έχει πράξει, γιατί κάνετε ένα σχόλιο και εγώ δεν έχω τι αποδείξει ναι. ότι τα εισέπραξε η Τουρκία. Που δεν τα εισέπραξε παραπάνω. η Ναι, ναι, ναι, ναι. Η πίεση προ την Τουρκία πρέπει να είναι μεγάλη. Και τρίτο, και θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα που πίεσε και η Κομισιόν και οι ορισμένα κράτη για τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ. Υποτίθεται για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ω αντίδοτο ας πούμε σε αδυναμίες, δυσκολίε και κάθε Αυτά τα περιλαμβάνει η απόφαση. Αυτό να το δουν με διαφορετικό τρόπο γιατί αποδείχθηκε ότι αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει το προσφυγικό, βοηθάει και εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια και την Ελλάδα, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συριακή κρίση γίνεται μέρο του προβλήματο και επομένω την αιτία για να σταματήσουν εν τέλει οι προσφυγικέ ροέ, που θα είναι μια ανακοχή ε, τουλάχιστον και ειρήνευση, μακάρι, στο, και πολιτική λύση στην ε, υπόθεση να την δρομολογήσουμε και όχι η όξη τη κατάσταση, στρατιωτική σύγκρουση ή σύγκρουση παρεμβάσεων που θα οδηγήσει σε αύξηση των προσφυγικών ροών. Θα μπορούσα να σα πω και άλλα πράγματα, αλλά πάση περιπτώσει το πρώτο είναι τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η υποκρισία ότι βοηθάμε, το καταλαβαίνουμε κτλ. αυτών των ευρωπαϊκών θεσμών και να ασκηθεί πίεση προ τα εκεί που πρέπει. Και τρίτο, να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει έτσι όπω φουσκώνει το κύμα, τουλάχιστον τι πρώτε ανάγκε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν μιλώ να συνεχιστεί να, να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, περί ασύλου, Δουβλίνο 2 κτλ. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν, αλλά άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό και να σταματήσει λοιπόν με αυτή την έννοια η υποκρισία των ευρωπαϊκών θεσμών, Juncker κλπ. Ε, όλοι μιλούμε για την υποκρισία, όχι μόνο των θεσμών, ναι, αλλά γενικά ναι. και των ηγετών τη Ευρώπη, οι οποίοι ναι. πέρι ναι, άλλων τυρβάζουν, μα κουνούν το ναι, Διότι ναι. τυπικά και ναι, σύμφωνα με τα λεχθέντα, ε, η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να υφίσταται κάποιο βάρο του φυγητών, θα πρέπει να λειτουργεί ω διάδρομο των προσφύγων από τα σημεία ελέγχου να φεύγουν κατευθείαν στι χώρε και το βάρο να εντοπίζονται οι βόρειε χώρε, εφόσον ο πρόσφυγα έχει το δικαίωμα να κινηθεί όπου και όπω θέλει. Αλλά ναι, ναι. όταν ε, συντηρούνται τα μισά συμφωνηθέντα, προκύπτουν προβλήματα στα άλλα μισά. Ακριβώ. Γιατί λειτουργούν ναι, κατά ναι. το δοκούν από ό,τι φαίνεται οι Ευρωπαίοι ηγέτε και η ναι. Κομισιόν από ό,τι φαίνεται. Και όταν λαμβάνονται μέτρα, θα επαναλάβω εγώ, που υποτίθεται πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά το μεταθέτουν εν γνώση του σε άλλη κατάσταση, μιλώ το ΝΑΤΟ υποτίθεται στην καλύτερη περίπτωση ότι εποπτεύει στην περιοχή των νησών μα στο Ανατολικό Αιγαίο. Και οι δουλέμποροι και οι Τουρκοί έχουν βρει το δρόμο είτε από κάτω από το Καστελόριζο και μετά φωνάζουν ότι αυτό είναι αποστρατικοποιημένο, είτε από πάνω. Το πρόβλημα το ξέρανε, είναι αναποτελεσματικό. Επομένω, η είσοδο του ΝΑΤΟ άλλα σχέδια εξυπηρετεί. Επομένω, όταν εξαγγέλουν ένα μέτρο ή όταν πιέζουν ένα μέτρο, προφανώ Πρέπει να ξέρουν αν είναι τελεέκιο ε, ναι, ή αν γίνεται με προσχηματικό τρόπο για να κάνουν τα κέφια του ενός και του άλλου. Επομένω, υποκριτικό και το αν θέλουν ή όχι να λυθεί το πρόβλημα της Συριακής κρίσης με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να σταματήσουν και μετά να αντιστραφούν οι προσφυγικές ροέ. Μάλιστα. Ο Ευρωβουλευτή τη Λαϊκή Ενότητα, Νίκο Χουντή. Κύριε Χουντή, σα ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Δύο στι 12 με το